सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बा करिया सतगुरु भेटिया जहां दिन जन्म शना सर्वना शब्द सुनाए के मस्तक धरिया हाथ शरण सतगुरु दयाल मुख हृदय हरिना प्रति संगत साधरी जीवत मोक्ष सुखरा नित प्रति संगत साधरी जीवत मोक्ष दिन दिन अस्तल भूमिका संत विराजे आय जग जीवन पावन भये રીલ મિલ મંગળ ગાય Vaya. जुग जुग कंकड़ खाए सारे प्रीत पुराणी आ जुग जुग कंकड़ खा हंसारे हंस हंस मी तो एक दिन छोड़ो नगरी आई रीत है या में एक यावे एक जाए सारे दिन जगरी आई रीत है या में एक ఓడుమతి జైట బిక్ని ఓం